армысыздар қазақ елі міне 19-шы наурыздағы сайлау бітті бүгін ата бабамыздың салт дәстүрі бойынша жаңа жылды күтуге күтіп жатырмыз яғни ертең күн түн теңесіп жаңа өмір басталады деп бірақ сайлау оны көрсеткен жоқ үміт үзілді қиянат партиясы яғни назарбаевтың тамыры жұлынған жоқ рахат әлиевтің өкіл ата деген кітабы шындықты жазған назарбаев еврейдің артын жаласа масон болып тоқаев сияқтылар назарбаевтың артын жалаған ант беріп осы сайлауды мен өзім басынан ақ сенімім болған жоқ күдік соңында сөнеді деп кім білет деген ғана болар болмас үміттің сәулесі жылтап тұрдық алыстан алыстан бірақ сенім болған жоқ сенімім алдамапты жоғары жақтағыларды бастамай ақ қояйық ең басты назарбаевтың тамырлары төменде ғой балық басынан шірейді құйрығынан тазаланады күткем мүмкін жігіттер шынында да 19 күні уәделерінде тұрып маған хабарласқандай енді рас мен оны екі ойлы болып қалғанмын сөйтсем рұқсатымды беруім керек еді мейлі жігіттер жасасаңдар жаса деп жалаңаш шешіндіріп қою керек еді аналарды әсіресе жап жас жаңадан келген әкім ә, міне болашақ мәслихаттың хатшысы ұрылардың шәпкісі қамқоршысы ішкі істер бөлімінің бастығы заң заң заң аясында деп бірақ заңды бұрмалайтын заяңды аяққа тастайтын тіпті соттың төрағасында жалаңаш шешіндіріп көшеде айдап жүру керек еді сонда халық мүмкін оянар ма еді мейлі құтылыпты мүмкін жиырма сол сыйлықты жасайтын шығар жігіттер бұл қиянат партиясын таратпай ешқандай жақсылық жоқ мен бір ай бұрын өзіме келген хабарлар арқылы міне он үш үміткердің тізімін жариялағам тек қана міне байтұрбаев қуат деген жігіт қана ұялды ма екен жоқ оны өздері азғырып алып тастады ма екен алтын емел қорығының төрағасы орнына нұрберген деген жігіт кепті мүмкін ә, бекеевтер нұрбергеннің аузын жабу үшін өйткені нұрбергеннің нұрбергеннің шаруа қожалығын шаруа қожалығы суармал болатын фригаттар суаратын менің бабамның жазығы деп айтсам айып сәмен жазығында сүреттерді көрген шығарсыздар жайнап тұрған қызғалдақтардың көрінісін түсірген сәмен жазығы деп сәмен бабам аңырақай шайқасында он қалмақты қазақтар қырған кезде қамалды бұзған батыр содан бері біздің ұранымыз сәмен төлі бей бабамыз берген бірақ мен құлшылдық жасап отырған жоқпын жай ғана айтып кетіп отырғандығым ең бастысы сол сәмен жазындағы фрегаттарды бекеевтер атап айтсақ аудан қиратып ол фрегаттар әлемдік банкте кепілдікте тұрған болатын енді сол шудың қылмыстық іс қозғап жауып тастап еді мүмкін нұрберген тағы да көтерген шығар болмаса басқа бір жағдай шығар сол үшін мүмкін нұрберген нұрбергенді енді мен өйтіп олардың неген қалапта тұрған жоқпын бірақ өзі біледі бұл біздің аудандағы жағдай облыс ауданда бұл Республика да болдық ата заңымыз түзелмей қазақ жері қазақ халқының ғана ортақ меншігі деп жазылмай ана тіліміз мемлекеттік тіл қазақ тіл деп жазылмай қосарлаған орыс тілін алып тастамай әрбір азаматтың құқығы қорғалмайтын мына шіріген жүйе ұзаққа бармайды осыларды дұрыстап жазылмаса қай бетіменен 19 күні бата берді әлде тағы да алдадым деп мәз болды ма нұрсұлтан әбішұлы назарбаев бұл масондардан құтылуымыз керек Біргейік, халық боп билікті қолға алайық уақытша болса да алтайда жүзетем деген сәлім өтен сияқты шәмші жұмалы бұрат сияқты тағы да басқа азаматтарға да жол ашайық әр ауылдың жерін сол ауылдың тұрғындары өздері пайдалану керек біздің ауданда бірінші жолда тұрған тізімде тұрған бекеевтер өйткені біреуі генерал оңал ұлы ә, ботайұлы оңал бекеев біреуі бұрынғы қапшағай қаласының әкімінің орынбасары біреуі енді қайтадан сайланатын мәслихаттың хатшысы міне субсидияны басқаны халыққа тиесілі ақшаны алып алып ауру малдарды алып кеп ол ауру малдары ұрлық мал ма жоқ әлде халықтың малын ұлау үшін әдейістеп отыр ма ветеринарлар жауап беремай отыр тіркеген жоқпыз анау мынау дейді жеме жемгенде бәрі бекейіптерден асамайтындарына көзім анық жетеді үйткені бізде қабарғағанда облыстық вет... ветеринарлық бақылаудың бастығы жаманбаев жамау жамаубаев па сол бекеевтердің адамы екен міне жаңадан келген әкіміміз бекеевтердің адамы екен, дәлдеп жатыр ә, сол сияқты ә, жақанбаев әлібек деген облыс әкімінің орынбасары мен де соңыма түсіп жатыр маған да жала жауып жатыр бір бес жылға жерді заңсыз берген қырық тоғыз жылға берудің орнына сол жерімді қайтар заңды бұзғандарыңды мойындаңдар деген үшін маған да неше түрлі жалалар жауып жатыр біреудің жерін тартып алмақсың ә, біреудің андай біреудің мынандай бірақ оның бәрі өтірік сенбеңіздер сол сол жалаға сеніп ана билер енді мына түріне қарағанда билер емес билерсымақ деу керек ана бақытжан деген ә, ауылдың алаяқтарымен ауыз жаласып оған ә, алматы облысының бе алматы қаласының бисмағы ер, ә, ермек албан деген де қосылып сонда халықты ақымақ қыламыз ба жоқ халық ақымақ емес бәрібір шындық жеңеді біз оянайық бірігейік аманат па қиянат па партия тарамай назарбаевтың тамыры жұлынбайды халық билікті қолға алу керек халықтың сенімін осы сайлауда қасым жомарт кемелұлы бытшысын шығарды бандыларға шамасы жетпесе жоғарыдағы жетпесе төмендегілерден бастауға болар еді ғой жоқ ол өзінің кім екенін көрсетті шынында да масондардың құлдары екендігін дәлдеп жатыр бұлар назарбаев көшемдері болса қазақстандағы бұлар солардың ант беріп соның адал құлдары бірақ қазақ халқының тағдыры олардың ойыншық емес ер жүрек азаматтар жетеді қыздарда ұлдар да 86 жылы көрген. Орықтар шықты ваш дед ушел наш дед пришел как вы будете теперь жить если будете рыпаться мы вас отправим где белый мухуз зимует деп мандариндерін алып гитараларын алып гармондарын алып қатындары кеңете көйлек киіп шаш кашып Намысымыз оятқан яғни кремльдегі кремльді жаулап алған масондардың еңбектері байырғы қазақ жер қайту керек халықтың меншігі болып мемлекеттің де меншігі емес мемлекеттің меншігі болып көрді ғой біресе сатамыз деді біресе үйтеміз деді жалға да беруге болмайды жекеменшікке де беруге тек қана жерді пайдалану құқы онда сол жерде тұратын адамдар рас ана өзі шамасы жетпесе көмек алуына болады бірақ жылма жыл келісім шартпен пайдалануда онда да қазіргідей емес өздері де істесін жергілікті адамдарға жұмыс тауып берсін онда бөлек әңгіме әйтпесе жергілікті адамға мемлекет жағдай жасаса әрбір ауыл өзін өзі асырай алады қазақстан халқын не қылады көшеге шықсаң жүрегің ауырады шашылып жатқан сүйектерден шашылып жатқан терілерден шашылып жатқан жүндерден қашанғы осылай жалғаса береді Біргейік, маңдай, шірген құмалақтарды билеген мемлекеттің бізге керегі жоқ халық өзі таңдасын билікті одан кейін міне арамзалықтары халықтың ақшасын өкіметке беріп қойған өкімет өзі жоспарлайды депутаттардың да байқұстығы солында көрінеді сол қаржыны депутаттар бөліп бәленбай қаржы кетеді содан кейін соны солар өздері бақылауға ұстаса өкімет жеп қоймас еді көп нәрселерді онда ұмытпаңыздар сондықтан болашақ деп, ә, парламент сайлағанда бірінші парламент сайламастан бұрын ұлттық ассамблея жойылу керек олар неге қазақ халқынан жоғары тұру керек біздің жерімізге қолтығымызға келіп тығылып біздің төбемізге неғылу керек күні жүр жетісу казактары деп ондай ұлт жоқ ол заңсыз ұйым неге бізде олар талтаңдап жүру керек те кешегі ресей империясының қол шоқпары жазалаушы күші әсіресе біздерді түземістер жабайылар деген солар да келіп мәжіліс сайлауға неғып түсінбедім оларды 18 жылы декретпен ленин жойған неге біз бір мезгіл өткеннен де үлгі не алмаймыз ата баба тегін айтқан жоқ қой осыларға қарап айтқан осындай арамзаларға қарап айтқан досың болса айбалтаң қойыңда болсын деп қасқырды қанша асырасаң да орманға ұлиды дейді империалистер дейміз бе оккупанттар дейміз бе шовинистер дейміз бе бәрібір отаны ресейге қарап ұлиды да тұрады керегі не олардың еркелетіп сөз жүзіндегі емес қазақ мемлекетін іс жүзінде құрайық қашанғы артымыз жабысып диванда отырамыз тұрайық ертең ата ана жаққа барсақ ана жақ бар болса ата бабаға не деп жауап береміз болмаса артымыздан келген ұрпаққа не деп жауап береміз алға аттан сөзіндегіміз іс жүзіндегі жаңа қазақстанды құрайық сілкінейік әрқайсымыз өз құқығымызды қорғайық бізді ата баба аруағы қолдап тұр осын естен шығармайық осыншама жерді беріп жеріміз болғаннан кейін ғана қазақ мемлекеті болып отыр сондықтан өзімізді өзіміз төмендетпей еңсемізді көтерейік сеніп болдық қой тағы күтетін 30 жыл жоқ жойылып кеткілеріміз келсе онда жата берейік әйтпесе ұрпағымыздың болашағы үшін әрбір адамның құқы үшін жері бар жүз тоқсан сегіз халықтың құрған мемлекетінің алдына шықпасақ та кеуде тұсында біз қазақпыз деп тұрайық алға кездескенше әзірге